Halo guys, terima kasih 5000 subscribernya. Kali ini saya akan melakukan giveaway Masing-masing pemenang akan mendapatkan 50 puluh Robux. Syaratnya gajian harus join grup saya bernama Happy Group Pro. Lalu subscribe dan like. Kalau udah subscribe ya karena subscribe lah. Terus kalian komen di video ini username kalian. Oke gitu aja, dadah.